أزل في اللون أيت ماتن تيست ماتين واجي أحرش أمزوارو انتس أف إيمال تفينار إيمال أمون قارستا فرانسيس لا فيتور أشي ميتي فينا دواشو إيمال نس أربغيغ أراون هضراغ أفيما تفيناها مشاء بغيغاون أتواليم ما نقدش يسقاسن لي زرعين نغادا دمان السرام أنوالي ديستيفينا غيمالنا أمو يبغى أي غرفت فينا لا نطاسني دليس نطاس نمدن آه، نمدن سيولن فلاس إيه ماشي يلاق اض شي طوح كان افا مزروي نتفينا ماشي امزروي عندي كان سكين نتفيناغ شحال يسعى قل عمريس اه امزروي نتفينا تاترارت تفينا تاترارت نغ امزروي اترار نتفينا تفينا آه إين سنتورا تفينا ينسن سنتورا يسيول فلاس قدامو المعمري تيرحم ربي دي تاجر رومت اكو اكو تصفغ صف صفغ انتيد لاكاديمي باربار كي سكاسن نص ديس مراو نغ ستا فرانسي تما لي زاني 60 افوفوس الناس تسننتيد بالسعود محمد عرب تيرحم ربي تيفينا ارتاح بسارة ديننا ماش خدمن امسسكالن على كاليغراف افسكلنت فينا رنرفز ناس انتي سكيلن ايماينوتن امزون تي دوك لي آه، نافوس دوك فوس طفق دي تمرتنا القبايل آه، في قايت ورسينا في قايت نغتي بسور ورش في غارة تي فينا ايفرنن أيتماتنا للمروك آه، تنصيبت أما كتسنم نغا أوفيسيال اين ري غادي نير بلي ديلير كام ديك الكوميتي لاني مازيغا الكوميتي عندنا سوفوا ندير كام آه، اماكن السن ثرى نغيميرا لاني مازيغا المروك بيان سور لاني يدسن إتاريين لان إمازيغا القبائل لان إمازيغا ليبيا دان لان ميوسانا إمرن إيه أد غال غير دفير أد ولا أندت قيمتي فينا اشائي مزيغا تنتي تسوتين في تسوتين لي جينيراسيون ها با تقيمتي فينا كتيرا نمدن نزيك عندها اتنف نقشنتي غف آه، أوزرو آه، دير قيمة كود آه، ديك آه، اوشام آه، اوشم غف ادماون لاوين اكو تمغارين ادات ناف ديال تنقش دي الفطة لارجون ارانا فغر واتماتنا اترقيين داتين ياكو مرة نوالي مرة نولي أما كتنرنا عندنا في الطفة الطاس انت الغيوي ثورة هاد عن كينا في تلغيوت غيوت نتفينها نسكيل نتفينها تطفى الطاس انت الغيوين نغلي فورما أنا في تلغى تمزواروت أفل فور أمسكراد أمسكراد نغمق نقرص فرانسيست ريكتانغولير سيناكين أدنا في لا فورم كي دورت نغ طنط نغ سيركولي ها طنط توري نغ الخدمة إين نخدم تورا غف تيسف نغ منقر آه، ستانجليز تا آه، آه، لي الفونت ها لي بوليس ستروميد اوري اوري اللي ايد نسولفا اشكو نخدم تيت إسنات أم تيلغوين ريكتانغوليير تيلغوين تم دورين أم كنخدمن مي دنزيك بيان تي آ أمينوث نغ أثرار استكشم ديسا لي فورم إثرار نغ أمينوث أم أمك فوالا ما بغي غادي نغ ثرى أنغل إينازورن الطاس نينازورن يخدمن لي بانتور افي fi نتفينا تولي مداقي توري لنا زورا القبايل إيش الحيان أكو ديلي بي با ترى أنغال غار وين نيض أنوالي يوت نتلغى إيغف تبنا تيرانت فينا جادور سا يعجبني الطاس نكي استلغى ريكتانغوليير امو قرع نكين نعم، ماشي ام غزدا سنور انوالي اميك اكو سكيلن فينار نزمر اتنين نصفر 6 امديا يام ياب ياك يل يي يج يت إيه آه، أو نملا غير بك آه، آه، شي طحن لي زيكزومبل immédiats سقل ليبيا دي ليبيا نخدم أطاس نيد ليسان أكو سيمين عند نستخدم تيفينا أم يدليسن نغرباز يدليسن نغرباز أرتورا سموس ني سقاس ذي ليبيا آه وي سكرا وي سكوز وي سموس نكنين استيثي فينا دي دي دي دي دي ليبيان ستيتيد امزند آه ايت متنا اوت متنا آه، دي المروك نسعى يو تسغونت نغلا لا ام ام نسمى ارمات ارمات المعنى آه ايكينوكس ستروميت تسغنتاكي نخدم تيت أكو فينا التوالي مدقز أطاس نتو ساتين نغلص ناف نتي سفسع نتفينا إي نخدم يا كان ستلغي وين تيترارين بيان سيو واجي يتاقاش بيه تيرا نسونسكري نغتين الهند اشكو امكراد يتمسليد غف من الهند أما كرادادي أما كرادادي أكي صرفتي يتمسليد غف من الهند مدواكي صصنف انتي سفسانت في نعاغ نيضن يتمسليد غف من الأزهر نغف الإسلام ذواكي يتسمسلاي أف ترازل إمديا إمديا كان تلا ديغن يو تيرميت لي بون ديسيني غف إقليدني مزيغن ننزيك أم نسمى أمزروينا داغن أتافم توسيت سفسا إقدان أكو تيران تسكلا ياكي أه، نخدم تيد أف لي بون ديسيني لو ستيل بون ديسيني فوالا إسوينا أما كراد نسكشم تمازيغت درقياكو تاغولت نتو درت نيالس داشاكي الهان داكنا نستخدم لا تكنولوجي التاويل آه التاويليس أه؟ نزمر نسكشم تمازيغت قواطاس نحريشن ندونيت او نداوي غوال كران تغاو سيوين اي نخدم ياك نسكشم انا سيو نتفينا غي تليفون نوفوس تزمرم اتاروم تبراتين ستفيناغ ايم دوكالنون ايما متحملم اهي لاقي تزمرم أكت... اتيت زدمام نغ شارجيم باطل فابور ديغن نخدم اكو يونو موال يسعى سبعين ألف نواولا تمازيغ تا فرنسيس نغ تمازيغ تا رابط نغ اكو تمازيغ تا انجليست دقوا هلاقي تلا تيرا تمازيغ سينيس كيلن تيفيناغ اكو آه سبلاتينيت يلا ديران يون وهيل من نتمازيغ ستورارت إيو الراشيني مشطوح أو دنتا أكو دنتا تزمرم أتي تزدمم نغادي تيلي شارجيم باطل ديغ ديما نقيم ديك تاوي لاقي أترار لا تكنولوجي نخدم ديغنا يونورار أكون اتلمدم اجمعي امضانا مغل قار لي شيفر ستا فرانسيست ستمازيغت اكو كرا بوالا لي مشطوح وكي تيكل تمزواروت تورارين ستفيناغ با تحكي وزكا سمزة طون نطنا ما ينطن في الليلة سمون قال فرانسيس لانفيرنوم يرناس وذم تشبحن يلهان نسارم أديلينت لي ماك نوما ضالاكو ستمازيع كوكا كولا بيبسي كولا سيفن اب تيد اكو اكو اللي معك نمضال نصير ما تنصف وسط فينا دين <laughs> كفو تسجيل تاجي آه، ستول لاف تاجي انتقب بوش نمضال نغلا كوب دو آه اني عدل سلامة يعجباون الحل جيغاون قل هنا التالويت ارتم ديليت